hata mwezi haijaisha na sasa nani ki nimeambiwa hapa ama that's the question ah, ah, ah. you are not comfortable just tell us the truth Nani atakuwa anatumia akipewa mtakuwa mnatumia kwa nini hii ni mzuri kushinda ile yenye mnatumia kitambo kwa nini mmeshafungua eh, kila mtu afungue ndio muone zinakaje hivyo natumia maji gani? Baridi. Ukitaka pia unaweza weka chumvi, lakini sio lazima. Sawa. Chumvi pia usaidia kutoa um, eh, damu kwa nguo, hata kama ulikuwa labda unacheza alafu damu labda ulikuwa na mafua ikatotoa damu. Kama ni kuosha, unaosha na maji baridi, na ikikata kutoka unaweka nini? Chumvi. Chumvi inatoa. Sawa lakini hivi kwa pad sio lazima, sababu material yenye tumetumia inaitwa bamboo charcoal. Kwa hivyo pia utaweka hapa kando, unanika hivi, si ndio? sababu kila mwezi tuwa unakunja kunja hapa utaiharibu na kadi yako itakandajua ni msinio haya kuna swali mpaka hapo kama nahitaji ah, kuna duka pale nyagi eh, hapo ah, karibu na mama hmm. Um, hakuna swali lingine mpaka saa hiyo. Um, Tuseme wanafikiria baada ya wanakuja na wanaenda wanafikiria wanajipenda. Nashukuru kwani kuna wengine kama sisi kama vile tutapa ndani tulikuwa tunatamani kuzipata, watakuwa na hiyo uwezo wa kununua mambo kuzipata na tunaona Mungu anatupenda na anatubariki tunapata kwa njia Aya, beba uongee. Aya. Chukua mwingine, chukua dobigia. That's one, yeah. Nataka kuwalanguka kufanya hii kazi, maana kuna wanawapeleka kama huko kusimama mbele ya watu, unajua si rahisi mpaka Sawa. Eh, Fatuma. Fatuma nje. Nje, nje. Eh, I just want to say thank you to Grace Cup, Madam Abby for the support of the uh, washable uh, uh, always because uh, today my girls are so happy that they have gotten and I remember it was just a day like today when she came here to speak about them and I wasn't able to, to, to support, to give my girls the, the, the, the, the washable uh, pants. That was, that was amazing because of the need. When they came to that I'm so happy. So happy. Eh, Wanafurahia kufungua. akifanya practice utasemaje? Asante. Haya, one, two, three. Ngoja, ngoja, ngoja, Ah, one, two, three.